大家好，我是金英老师，欢迎收看我们本月份的开运特辑。今天要跟大家分享非常万用的祈愿仪式。谁说你一年只有一次的许愿机会？今天金英老师要跟大家分享非常好的祈愿日。我们都知道，月亮有阴晴圆缺的周期，而且它的力量会影响我们地球的潮汐。 月亮跟地球可以说得上是形影相随，关系非同寻常。而老祖宗也将这透过农历的方式告诉我们如何实现。一般我们知道的是，大部分的人会选择在初一、十五这两天去拜拜，而公司行号则会选择在初二、十六的时候拜拜。如果因为宗教信仰的关系，你不拜拜，你不拿香也没有关系。 因为我们一样可以透过这个周期，透过太阴月亮的能量节来展现这个祈愿的模式。最简单的模式呢，有三种。第一种就是透过新月来做信念的一个祈愿，在月亮完全隐没之后，开始要朝向盈满的第一天，西洋的星象学称之为 New Moon。 这一天也是我们农历的初一，在这一天我们可以做新月的许愿仪式。要注意哦，在新月做许愿的时候，通常是针对某一件事情，它属于刚开始的阶段，种子时期，准备要萌芽。那你对于这件事情来做祈求是没有问题的。如果你的目的是针对这个事件、状况，甚至一个想法， 你希望它能够逐渐慢慢的成型，而且具备发展的可能性的话，你可以让你的祈愿明确一点、具体一点。打个比方说，你可以说：“诶，我想要脱单。”那你就必须祈愿的方式是说，你在联谊时想要跟心仪的对象配对成功，或者是你想要多一点的业绩，你就要想。 拿到薪资条，看到我薪资账户余额变多的心情，又或者是你希望能够让亲子的互动关系能够更好一点，那你就要想到的画面是你跟孩子在互相吐心事的画面。这些都是一些案例。当然，只有想法是不够的，因为那只代表是你把你想要的东西放到购物车的概念一样。 你要把你祈求的事情写出来，或者是打出来，甚至你也可以透过留言的方式，在这一个影片下方为自己留下一点记录，这样子才有象征下单的一个意义哦。第二种方式就是透过满月这一天来做感谢的祈愿。满月的许愿呢，是必须要在我们满月的时候做，一般。 在福梦的一个日历来讲的话，时间会落在我们农民历的十四、十五、十六这三天的其中一天，而且感恩的心念是非常重要的，因为除了 give and take 这当中，我们还要必须对我们 receive 要抱有感念的这个心。这一天，老师建议我们可以特别针对已经要收成的。 有收获的，或者是你想要庆祝的事情来做所谓的祈祷。比如说，我想要感谢即将迎接新生儿；我想要感谢我的业绩即将再创高标；我想感谢我能够顺利的交屋，并且平安的入宅；我感谢我能够顺利的出游，而且平安的回家。 当然，满月的这个许愿更适合针对感情的部分来做祈愿哦。毕竟我们中国人是比较重情感的，我们也认为月圆象征的是什么圆满、圆融。所以，如果你希望感情的关系可以升温，通常也可以选择在满月的这个时候来进行这个许愿。所以，许愿的时间是不是很重要？再来介绍最后一个方式是。 残月舍离祈愿，残月呢就是 waning crescent，它代表的是月亮渐渐的亏缺。那我们在英文的这个片语里面有一个叫做 wax and wane 这样的一个意思呢，通常是来比喻一件事情或者是生意它的兴衰，甚至是盈亏的状况。因此，在这个阶段的许愿是针对。 清理我们的业力，消除我们的净身讨报的冤亲，消灾除厄运，还有解病气，甚至你也可以下定决心断舍一些该舍弃的缘分，借由月亮由盈转亏的这个过程，来给自己潜意识做一个设定，让你必须去舍离这些人事物。 把那些你必须丢掉的、清理掉的、抛弃的，一并在这个阶段做清除。通常这个部分我们可以有两天的时间，也一般会照西洋历的残月的第三天跟第四天，也多数会落在我们农历历的二十六号、二十七号到二十八号这几天。 不过，因为老师比较希望荧幕前的朋友们可以比较多一点的正面思考，而且学习如何感恩，所以针对祈愿的部分，我比较希望大家用前面刚刚提到的新月跟满月的祈愿哦。好，不管是新月或是满月的祈愿，我们都可以特别在针对月亮当时所在的星座的属性来增强祈求的项目。 如果你是一个很熟悉生肖星座的朋友，那你就可以针对老师提出的部分来做加强。如果你不熟悉，也不用在意，因为老师都会透过影片来提醒各位这一个月的新月、满月，甚至是残月对应的星座、生肖以及星数，这样子你就可以顺理成章的借由太阴月亮的力量。 来聆听你心中的祈求，让我们用月亮来连接我们内心的原始能量，借由激发自己内心深处的灵性，让黑暗变为光明哦。好，接下来就是要跟大家分享的是我们在满月感恩祈愿的这个部分。本次水瓶满月的时间是在台湾的。 国历八月十五号星期三晚上的八点三十分登场。因此，这一次呢的满月呢，只要是跟水瓶特质有关的愿望，你都可以在当天写下来。这次满月会带来的情绪问题，因此水瓶也象征的就是在情感上你有自由的需求。 你不喜欢被约束，而且很容易会让自己躲在自己的一个思绪里面。这个时候，老师会建议你可以让自己能够走入人群当中，这样子你才可以发现并且理解你自己本身心里要的是什么，也才能够摆脱恐惧、愤怒、嫉妒这一些负面的情绪哦。 再来，水瓶呢，其实也常常呢会被扣上像外星人的这个标签，因为大家觉得水瓶其实太难被理解了。其实是我们不了解他们的疏离性跟客观性罢了。其实他们也很希望能够被了解的。因此，在这一个天呢，如果你很希望能够祈求，能够。 融入一个团体，能够被他人给理解，能够被别人给认同，能够被某人给接纳，能够再次的被爱。这一次的水瓶满月的时候，请你务必要在下方开始祈愿吧。本次的这个祈愿呢，非常有利。下列的这几个生肖，尤其是属老鼠、属龙、属猴的朋友，你们可以针对。 官禄跟贵人的部分做加强。另外，针对属马跟属羊的朋友呢，你们就不可以针对感情还有文昌、学习、考运类做祈福哦。至于其他的生肖，你们可以正常的感恩祈愿。接下来的时间，就请你听一下老师为你选的音乐，沉淀一下心情，然后把。 感恩的字句打在下方吧。 老师要跟大家分享的是残月舍离的祈愿。本次巨蟹残月在台湾的时间，于国历的八月二十六号星期一的凌晨五点零七分登场。这一次的这个残月呢，跟巨蟹的特质是相关的，所以如果是跟巨蟹相关特质的都可以。 把这个愿望在当天写下来。巨蟹残月呢，代表的是什么呢？代表的是我们很容易把我们的安全感跟归属感，把它复印在我们的家庭上面。那为了要让你能够成就，我们可以呢多去做一些烹饪或者是园艺相关的活动。 来让你学会抛开你要舍去的人事物，你在这段期间容易出现情绪的波动，不过残月可以帮助你学会原谅还有忘记，所以不要再压抑对自己的看法，不要认为自己是错的，也不要把你的这个认同感建构在别人的认同感上面，学会放手。 才是宽恕自己的第一步。如果是针对家族中大家的相处跟沟通上有问题的，也可以在这一次的这个呃残月舍离祈愿的部分，我们可以做祈求，大家能够抛开成见，因为在这个阶段会蛮有效果的哦。因此，这一次的巨蟹残月的时候，请大家。 赶紧把家庭关系重整一下吧。这次的舍离祈愿非常大力的生肖是针对属兔子、属羊还有属猪的朋友，你们可以尤其针对病痛、负面的情绪、压力、小人、是非的部分去做舍离的祈愿。生肖属老鼠跟属牛的部分，你们就要切记。 不能够针对感情，还有一些精神疾病相关的做舍离祈愿，其他的生肖你们可以正常的做你们想要的舍离祈愿的部分哦。好，接下来的时间就请你听一下老师为你准备的音乐，沉淀一下心情，然后把你想要舍离的情绪透过文字打在下方吧。 接下来，老师要跟大家分享新月信念祈愿。本次处女新月于台湾时间的国历八月三十号星期五的早上七点五十九分登场。这一次的新月，你可以把跟处女特质有关的愿望都在当天写下来哦。处女的安全感是建立在明确性跟条理性上面。 而且处女座他的情绪控管是条条分明的，而而且要特别注意，他们会很有那种秋后算账的一种毛病在，因为他们账打得非常的细，也会常常会忽略了要去接受生活中的不完美，更忘记要多给周遭的人一些宽容跟包容。 他们忘记了很多事情，不一定要完全照他们的步调跟期望去走。虽然处女一向都跟自律、自我要求、秩序、细节、健康、工作相关，所以是说，想要祈求工作顺利、身体健康，或者是说你想要增加专业的技能，能够让你的一些专案能够赶快把进度给赶上。 甚至想要赶紧找到工作，这种很实际的愿望，你都可以在这个月赶紧去祈愿，都能够顺利的得到推进哦。而且这次的处女新月跟改变，还有越挫越勇的契机是有裙带关系的，所以老师会建议在本次的新月，你可以做出重大的决定跟祈愿。 也可以做一些重大的表态，甚至争取你所想要改变的一些东西，也务必除了去做这个祈愿，还有相信你能够达成之外，你还要记得，也要付出实际的行动，不能光说不练哦。所以本次的处女星月的时候，请大家赶紧把你的信念写下来吧。 这次的新年祈愿大力生效是属牛、属蛇、属鸡。你们呢可以针对变动、针对文昌的部分，比如说想要学习新的东西、准备考试的部分做加强。另外，属猴跟属猪的朋友，你们则要注意了，不能够针对异动还有人际相关去做祈愿哦。至于其他的生肖的朋友， 你们可以正常的做舍离祈愿的部分，接下来时间就留给荧幕前的朋友们，请聆听一下锦鲤老师所为你们选的音乐，沉淀一下你的心情，然后把你的祈愿的心情字句在下方留下来吧。